Zone Top. душанбе продакшн беҳтарин сабти мусиқӣ аз студияи фрибойс кошке ва хатӣ бигарда ки рӯи да маскнмд абарм шини ба меҳрам матра маскнмд манавошиқи чашмои кабуту мӯи зардд кошке ба хақиб мегашта матра намезадм доим шиорм ҳами буд ки да дыхта бовар нест кош медонистм амучен пашпанҷа баробар нест медидм сухтаноша мегуфтм похуй айно буд набуд иухе дыхтаре ки до орзуи бой буд вади ай даст доданд махыдм хидма хурдм ақоили дӯстдории тв номардии хыдм вади ай даст доданд ман фаҳмидм арзишта бахшиш да ҳаққит кардам яка корои зишт аванди рафтанат фаҳмидам чизе маай даст додам дер фаҳмидам дер шидак тирада дигар кас додам ланат ба маи номард ки орзуҳои тира киштам худо шикана дастима чанд бор задамит ба миштам хафа наша беҳуда гунагор несочаи ту ҳақ дори дуо ки бугу худо шикана почай ту кошке ва хақиб мегашта мебофтам мӯи зарта ранги пеш намезадам намекардам мӯи сарта бахш мара дард мара ором намемонаҳо азиба хатид накардам бози дил доди бовар кардид да гапои дуруғум фаҳмиди номардима гапе нагуфти даругум ай рӯи мардина бытра азият медодум ақли ҳозира мебуд и дил маҳадият медодум ҳози ҷонма метун вало у лабои ти ханда намеёбум тракову матепаи самарқанда ози кӯнҷи хонада ма мехӯрам афсус табум бир номард соҳиби када натонисти аруста узагд мезателла ту мекишди даруш чорни мекарди номерша рафтору дура рагу як тори мӯи тра мезадиш нигоҳ намекард ӯ як бо рӯи тра мегуфти брагумшанато ва пайи нишонат дилиш пиршида биди неки намедод нишонат ӯ ба хосташ расид нарасиди ба мақсадат ту ӯ ятима зади тра боша худо задат нисбатат бемеҳр будим рафтору мисли ваҳшӣ нав расидим ба қадрат чашкабутак мебахшӣ